Добрый вечер. В эфире программа «Черный кот». В начале 70-х годов один из наших отечественных сатириков, желая рассмешить публику, изрек, казалось бы, смешную фразу. «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». 20 лет спустя уже трудно найти человека, который хотя бы улыбнулся, услышав эту шутку. Судьбы всех наших сегодняшних героев – яркое тому подтверждение – СССР работают молодые ученые Флеров и Петержак. Смелые новаторы науки открыли одну из тайн строения материи. Им удалось обнаружить самопроизвольное деление урана. В уране скрыты сказочные запасы энергии. Щепотки урана было бы достаточно, чтобы зарядить ею паровоз на 10 дней. Замечательное открытие молодых советских ученых – Новая страница в разрешении самой интересной проблемы физики. Проблемы использования внутриатомной энергии. В погоню за таинственной энергией весь мир бросился с упоением. За этим открытием последует еще одно, затем еще и еще. И это будет лишь началом всеобщего безумия, в результате которого человечество выпустит на волю страшного демона. И сделает оно это всеобщими усилиями. в августе 45-го. Хиросима, Нагасаки. Эти жертвы понадобятся Соединенным Штатам вовсе не для того, чтобы поставить точку во Второй мировой войне. Они понадобятся для того, чтобы сообщить. США — единственная страна, которая обладает уникальным ядерным оружием, способным поставить на колени не только Японию, но и весь мир. Пройдет всего четыре года, и такое же оружие появится у Советского Союза. Так начнется эра холодной войны. Но это будет потом, позже. В 1939 же году, когда удалось обнаружить самопроизвольное деление урана, ученые были полны радужных надежд. Они считали, что ядерная энергия — это величайшее добро, которое они дарят человечеству. Курчатов, Капица, Ландау были молоды, а нашему герою Ивану Филимоненко было всего лишь 15 лет. Он еще не знал, что через два года добровольцем уйдет на войну. И уж тем более не знал, что спустя всего шесть лет после войны ему тоже суждено участвовать в этом ядерном безумии. Я занимался э, созданием ядерной энергетики, которая использовалась в космосе. И начинал, так сказать, с самых азов – никаких не было данных, ничего, значит, то есть самостоятельно э, пришлось разрабатывать очень крупные изделия. Вначале э, ну, потребовалось, значит, дальность об, э, это, обеспечивать. Поэтому были применены э, бороводородные топлива типа э, пентабаран и декабаран. Дальность чего? Ракет? Ракет, да. Э, но э, дальность только можно было обеспечить порядка 12 тысяч километру потом времени. Поэтому я занялся, значит, разработкой ядерных энергетических, значит, установок. И одновременно, значит, проводил эксперименты. В результате этих экспериментов, что ну, э, это, эти изделия могли 40 раз огибать вокруг земного шара. Окончив факультет ракетной техники МВТУ имени Баумана и пройдя специальную подготовку по ядерной физике, Иван Степанович Филимоненко был направлен в 1951 году на сверхсекретное НПО «Красная звезда». Он не участвовал в создании атомных водородных и нейтронных бомб. Он разрабатывал реакторы для космических ракет. Именно участвуя в этих работах, он понял, что использование урана в реакторах – это путь, ведущий человечество к гибели. И он предложил другой путь – путь ядерного холодного синтеза без использования урана – то, что это возможно, Филимоненко доказал уже в 1957 году, разработав и создав установку, дающую излучение, которое подавляет радиацию, производя одновременно электроэнергию, водород и кислород, а также пар высокого давления, который мог вращать турбину. Эта установка не требовала использования урана, а потому и не давала нейтронного излучения и никаких радиоактивных отходов, то есть была экологически абсолютно чистой. Для ее работы требовался лишь один источник питания – тяжелая вода. Уникальность этой установки заключалась еще и в том, что при ее внедрении в промышленность в Советском Союзе можно было ежегодно экономить свыше 300 миллиардов долларов США за счет стоимости ежегодно сжигаемого угля, нефти и газа. Открывалась уникальная возможность спасти планету от радиоактивных загрязнений. Кроме этого, в том же 1957 году при создании своей энергетической установки – Филимоненко открыл возможность создания ракетных двигателей и летательных аппаратов без отброса массы за счет отталкивания аппарата от магнитного поля Земли. Им была разработана установка с подъемной силой в 5 тонн. Это была первая в мире летающая тарелка. Взаимодействует она на заряженных дисках э, с магнитным полем Земли. В результате возникает лоренция сила, которая значит, и э, передвигает летательный аппарат. Бесшумные они Бесшумные, да. А скорость какая будет? А скорость можно первую, вторую и третью космическую скорость получить. Мировое значение работ Филимоненко первыми поняли академики Королев и Курчатов, которые при поддержке маршала Жукова обратились в правительство и в результате 23 июля 60 года было принято постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС за номером 715-296, подписанная Хрущевым и Косыгиным. На нем была резолюция маршала Жукова. Будучи озабочен судьбой России, прошу подписать это постановление. В постановлении было записано, значит, три пункта. Это первый – разработка новых принципов получения, значит, энергии, разработка новых принципов получения тяги без отброса массы – и разработка новых принципов защиты от ядерных излучений, то есть подавления радиации. Я вот над ими работаю. Ивану Филимоненко, не имеющему даже звания кандидата наук, были даны полномочия, которыми в то время не располагал ни один академик в Советском Союзе. Около 80 крупнейших оборонных предприятий страны выполняли любое указание ответственного ведущего конструктора Ивана Филимоненко. Но Умирает Курчатов, затем Королев. Отправляют в отставку Жукова. И Филимоненко отстраняют сначала от должности ответственного ведущего конструктора, а затем и вовсе под видом сокращения штатов увольняют. Это случится в 1968 году. Те, кто организовывал ваш уход, ваш уход – отстранение от работы. Они сочли, что вроде бы все, вы все уже сделали, что нужно, они уже да, ерунда не Ну, ну, практически, значит, было так, что, значит, все экспериментальные обоснования, чтобы создать, значит, такие, такие аппараты, уже были сделаны. Отсюда, значит, люди поняли, что больше, значит, работать не нужно. Осталось только, значит, заставить коллектив, чтобы он, значит, и сделал, значит, и тогда, значит, э, готов дырки, значит, на... Да, ну, а Дардинову, ученые степени и тому подобное, значит, вот. Чтобы завершить работу над летающей тарелкой, нужно было еще три года. Чтобы ввести в действие уникальную, до сих пор не имеющую в мире аналогов установку по нейтрализации радиации, хватило бы и нескольких месяцев. Не успел. Не дали. Он был подло подстрелен на самом взлете. Он еще не верил в происшедшее, считал это недоразумением, обращался в ЦК но те, кто его увольнял, знали, что делали. Открытие Филимоненко были таким лаковым пирогом, от которого по кусочку досталось бы многим, а каждый кусочек — это для кого-то докторская диссертация, ученая степень, для кого-то звание академика, а для кого-то и золотая звезда на грудь. Но случилось невероятное. Без Филимоненко довести до конца его разработки по тарелки и установки по подавлению радиации не удалось никому. И в итоге страна как и весь остальной мир, так и не смогла встать на более дешевый и более безопасный путь развития. Вместо холодного ядерного синтеза был избран губительный ядерный реактор. Если бы вот получилась такая картина, что не умер бы Курчатов, не умер бы Королев, не умер бы Жуков, то все это мы бы сделали. Но ну вот и страна бы сейчас была другой. Совершенно. И мир был бы другим. Совершенно другой. Была еще одна причина устранения Ивана Филимоненко, точнее несколько. Начиная с 1955 года он ведет научную исследовательскую работу по оценке радиационной опасности атомных и тепловых электростанций и испытаний ядерного оружия, а также применения ядерных установок на космических кораблях. Благодаря подробному докладу на 46 страницах представленному моим в ЦК КПСС удалось остановить программы запуска космических кораблей на Юпитер и Марс, несущих на борту ядерные реакторы с большим количеством урана. В случае аварии при запуске или при возвращении их на Землю радиационное заражение было бы равносильно 600 ядерным взрывам в Хиросиме, что, кстати, было подтверждено аварийным падением трех искусственных спутников с ядерными установками на борту – Остановка программ полетов на Юпитер и Марс вызвала гнев академиков, которые разрабатывали проекты ядерных энергоустановок для этих программ. Была организована травля Филимоненко, которая закончилась полным отстранением ученого от работы. Но он успел доложить ЦК и правительство о масштабах радиационного загрязнения окружающей среды за счет работы атомных и тепловых электростанций, а также о неизбежности смерти для всего человечества в случае неограниченного продолжения испытаний ядерного оружия. Но никаких мер по защите населения от радиации принято не было. Ни в Советском Союзе, ни в других ядерных державах. Хотя уже через несколько лет после проведенных в атмосфере ядерных взрывов в СССР было проверено содержание радиоактивных веществ в воздухе, земле, пище и в организме людей. А данные были таковы. Выяснилось, что территория Советского Союза, атмосфера и продукты питания загрязнены радиоизотопами, которых в костях детей в СССР накапливается в 4 раза больше, чем у детей в других странах. В килограмме хлеба оказалось вдвое больше радионуклидов, чем в литре молока. Но эти сведения были засекречены. А сам Филимоненко, после того, как он высчитал, что каждый блок каждой атомной станции, даже при работе в безаварийном режиме, ежегодно вырабатывает около 10 миллионов кюри радиоактивных веществ, например, радиоактивный газ криптон-85, который выбрасывается в атмосферу, его обвинили сумасшедшим и упрятали в психушку. Благодаря усилиям ученых через месяц Филимоненко освободили, но дело было сделано. Отныне все, что говорил Филимоненко, можно было смело опровергать. Мол, чего вы хотите, это же сумасшедший. В условиях холодной войны, когда каждый из противоборствующих сторон стремится во что бы то ни стало опередить соперника по количеству и мощности ядерного оружия, любое публичное сообщение о том, чем это грозит человечеству, воспринималось чуть ли не как предательство интересов государства. Да и не очень-то верили наши правители расчетам ученых. Да что там правители? И простой народ не верил в это. Нужны были доказательства. И они были предъявлены.